Deze webinar maakt deel uit van een serie over cyberincidenten. In dit deel kom je te weten wat je moet doen na een ernstig cyberincident. Zit je nog midden in een aanval? Kijk dan eerst naar de webinar over aanvallen stoppen. Stel je voor, je bent gehackt en het is ernstig. Wat doe je dan? Zodra er beet is van een cyberincident, neem je contact op met het CERT.be, de politie en eventueel de gegevensbeschermingsautoriteit. Het is mogelijk dat zij meer informatie hebben over de aanvalscampagne die gaande is. Jouw melding is belangrijk in de strijd tegen cybercriminaliteit. Aangifte doen is bovendien nodig als je een verzekeringspolis hebt afgesloten. Doe in de eerste plaats een melding van het incident bij cert.be. Dit is het Cyber Emergency Response Team van de overheid en staat in voor cyberincidenten in België. Info over hoe een incident te melden vind je op de website. CERT.be kan expertise aanbieden om de aanval te stoppen of bij de analyse van de gegevens. Dit kan telefonisch of per e-mail. CERT.be geeft ook advies over veel voorkomende kwetsbaarheden en aanvallen. Je kan deze informatie vinden op hun website www.cert.be. Zij kunnen je helpen en kunnen de informatie over het incident gebruiken om andere organisaties te helpen. Neem ook contact op met de lokale politie. Contacteer hen vooraf zodat zij zich kunnen voorbereiden op je verklaring. De lokale politie zal je eventueel doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst binnen de politie, een zogenaamde Computer Crime Unit. Als er persoonlijke gegevens van medewerkers of klanten gelekt of beschadigd zijn, moet je dit aan de gegevensbeschermingsautoriteit melden. In de webinar over dataveiligheid en GDPR krijg je hierover meer info. Als je aangifte gaat doen bij de politie, probeer dan zoveel mogelijk info over het incident te verzamelen. Het tijdstip van het incident. Wanneer begon het? Wanneer merkte je het op? De oorsprong en oorzaak van de aanval als je deze kent. Dit wordt ook de vector van de infectie genoemd. Een geïnfecteerde e-mail bijvoorbeeld is een veel voorkomende vector. De naam van het virus of de malware is nuttig om te delen. Aarzel niet om screenshots of foto's van de infectiemeldingen mee te nemen. Deel ook welk soort data werd aangetast en laat weten welke acties je ondernomen hebt. Vertel de politie ook zeker welk besturingssysteem en welke software je gebruikt. Met je klacht kan de politie de opsporing naar een mogelijke dader starten. Om gerechtelijke stappen te ondernemen, moeten sporen worden verzameld. De Computer Crime Unit zal dan met uw toestemming een bit-voor-bit kopie van de harde schijf nemen en een volledige memory dump met de informatie die in het geheugen zat terwijl de computer nog aanstond. Eventueel vraagt de politie ook om bepaalde logbestanden van andere systemen, zoals de logs van uw webserver of firewall. De politie zal dus zoveel mogelijk gegevens vanuit het aangetaste systeem kopiëren. De bedoeling is om met deze gegevens het misdrijf aan te tonen, de impact op uw systemen in kaart te brengen en sporen naar daders te ontdekken. Om sporen te verzamelen is het belangrijk dat je je computers en servers niet afsluit tijdens of na een aanval. De kopie moet informatie uit het geheugen krijgen deze informatie verdwijnt zodra je de computer weer opstart. Evalueer wel dat je niet extra schade berokkent door de toestellen te laten aanstaan. Zorg er zeker voor dat je de systemen loskoppelt van het netwerk om de infectie niet verder te verspreiden. Wil je de herhaling van zulke incidenten voorkomen, dan kan een professionele forensische onderzoeker je verder ook een beter beeld geven op de infectie met behulp van dezelfde sporen die de politie verzamelt. Als je een hacking tool ontdekt op je systemen en je wil weten hoe het er komt, hoe lang het er al is, welke data is aangetast of is gelekt, hoe de tool gebruikt werd of er nog tools aanwezig zijn zonder je medeweten, kan een forensische analyse erg nuttig zijn. Hou er rekening mee dat een forensische analyse verschillende dagen in beslag kan nemen. Dit hangt ervan af hoe groot het netwerk is en hoeveel data gescand moeten worden. De forensische analist is geen incident responder die alles zo snel mogelijk wil herstellen. Hij of zij neemt de tijd om tot de kern te gaan. De forensisch analist zal daarom een analyse doen op de legaal bemachtigde kopie van het geïnfecteerde systeem. We overliepen in deze webinar wat je moet doen na een cyberincident. Namelijk, je maakt een melding bij cert.be, doet een aangifte bij de politie en brengt de gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte. Verzamel en deel cruciale informatie, zoals het tijdstip, de oorzaak en de acties die je ondernomen hebt. De onderzoekers van de politie zullen sporen verzamelen bij gerechtelijke vervolging van de daders. Een professionele forensische expert kan je een beter beeld geven van de infectie en herhaling helpen voorkomen.